рукой Под зеленых дубом расставалась казачка С парнем черночой Ой, да, ой, да, ой, да, ой, да, ой, да, ой, да Расставалась казачка с парнем черночой дороге в поле у Ростова Обнимала на ветру парня удалого Ой да, ой да, ой да, ой да, ой да, ой да Обнимала на ветру за казачку на коня взлетая. Ты не плачь, не плачь по мне, моя дорогая. Ой, да, ой, да, ой, да, ой, да, ой, да, ой, да. Ты не плачь, не плачь по мне. По степной дороге до свидания тихий дон, синий дон широкий. Ой, да.